التلقيم أعيد التلقيم اغدو عليهم عملتهم انفجري الصقر أطلقت الصقر آخر لاعب باق بشيء ما هناك لا يمكنني وصف شعوري إنهم مثلنا ولكنهم مختلفون تبقى عدو واحد لقد ماتوا تحت أحذيتنا حياته عديمة الجدوى تماما ومن الأفضل منحها لي هناك لقد اقتفيت أثركم رصد عدو رصد عدو تم إخفاء سكاي أنشأت الحاجز انتهى أمره تعالوا للعلاج رصد عدو في واحد زرعت السبايك لن يموت حلفائي تعالوا للعلاج أطلقت الصقر هنا رصد عدو في بي التلقيم عدو واحد موت لا يتسع هذا المكان إلا لأسترالية واحدة أيرغبون في الرقص؟ <laughs> سأفتتح الرقص سوف أصبح كابوسهم من التالي؟ انتهى المزاح سأقضي عليك من قضاء بضعة أشهر من العمل في مزرعة ما أحسنت صنعا أجل حسنا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا البصر أطلقت الصقر عملته انفجري حجب الرؤية رصد عدو في أي سأعالجكم يا رفاق تمكنت من العدو سقطت ال spike في أي آخر لاعب باص سيخافون ال spike بحوزتي عميان أغبياء نحن هنا لأننا الأفضل إياكم أن تنسوا ذلك معا حسنا المهاجمين أعيد التلقيم آخر لاعب باق لن يموت حلفائي آخر جولة في الشوط لا يمكن أن نحتفظ بأموالنا بعد هذا لننفقها spike.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 في اي أعيد التلقيم سقطت ال spike في اي تبقى عدو واحد الشفقة استعدوا واحترسوا وسنعود للقتال أعيد التلقين عن نقطة الضعف واستغلوها أطلقت الصقر عدد من الأعداء في إيه هناك لقد اقتفيت أثركم انتهى أمره زرعت السبايك بالراحة لم ننتهي من القتال بعد أعيد لا توجد شحنات سبايك في بي هنا أعيد التلقيم تبقى عدو واحد مثالي نقطة الفوز نقطة أخيرة وسأقيم الحفل على حساب هناك نشر الذاكرة الجدار سوف يبدأ الحق تم نشر الذاكرة كيف تم محو عدو سقطت السبايك في A عدو واحد لن تضيع حياتي فاز المدافعون لا